Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal de YouTube. Hoy vamos a estar haciendo un nuevo video de un producto que me parece bastante importante de tu tener en tu Vamos a estar haciendo un unbox nada más y nada menos que de un detector de humo. Pero antes de Bueno, vamos a estar hablando de este detector este de humo de la marca NET. Este producto me parece bastante importante para que tú lo tengas en tu hogar, ya que te puede salvar la vida si pasa un incendio y tú estás rendidamente durmiendo o si hay monóxido de carbono. También a este producto le puedes bajar una aplicación a tu teléfono y si está fuera de tu hogar te va a llegar una notificación si pasa algo. Para no darle más larga al asunto, vamos a ver qué hay dentro de la caja Bueno, vamos a proceder a abrir la caja. Nos encontramos con el manual. El manual, las instrucciones de cómo, eh, me imagino, armar el equipo y todo eso. Y muchas instrucciones de cómo utilizarlo. Ahora nos encontramos con el detector de humo, parece como si fuera una bocina, está muy bonito. Bueno, esto es la base, aquí va el detector de humo, entonces puede instalar en la pared o en el techo. Bueno, este cable que ustedes ven aquí es porque eh, este equipo viene de dos formas, viene de batería y también viene con este cable, que es de 120 voltios. Yo lo compré de 120 voltios porque en mi casa yo tengo la alarma que yo tengo, que yo utilizo, es con cable, es decir, va conectada directamente a la corriente La prueba ha finalizado. Todo parece correcto.